kaixo, guzti joi. <laughs> e, eh, benia, saio eta biok, atzo e, bernan izan genula itzaldia, kontatu genuen, pixka bat eh, Euskal Herriko Bigune Feminista zer dan, zelan egiten degun, eta ere emakume preso politikoen egoera ze mintzatu ginen, eta, bueno, egia esan oso ondo atea zen, hemen nekanetxa partegi askatzeko e, bueno, basare potente xamarra dao, eta bueno, parte bat ezautzeko aukera izan genuen, eta gaur goizean goiz e, zuritzen daun kartzelara e, jungea, nekane, nekane bisitatzera, oaintxe atea gera berekin eotetik, eta bueno, kontatu dugu pixka bate bere goera, e, bere e, zein dan. Bai, e, kontatu dugu ba, egoera ba, benetan gogorra bizitzen ari dela, batetik henda irurogei preso inguru daudela, eta hoietatik amalau e, eh, diela soilik emakumeek, eta ba, nola, emakumeek e, transak eta ba, buruko eritasuna duten e, gizon e, presoak ba, daudela nola baitzokoratuta, eta horrek adierazten dola espetxeak, ez nola ba, guztiz patriarkalak dien eta garrantzitsua dela kokatzea ba, emakume presoak benetan bizitzen haidien errealitatea bai hemen, bai Espainiar Estatuan, zein e, Frantzian eta, eta horren aurren bat garrantzitsuen elkartasun sarek euntzea mugimendu feminista ere ba, e, nolabait implikatzea eta konpromiso e, politikoakin jardutea ba, presoen errealitatea eta emakume presoen errealitatea e, zein den eh, azaltzeko eta horren aurren ere bai ba, Euskal Preso eh, politiko ieslari eta deportatun ba, etxeratzea esigitzeko ba, erritar guztin konpromisoa ezinbestekoa dela momentu honetan Euskal Herrin bizidun ere ba, egoera politiko egoera politiko hontan. Orduan ba, bilgune feministatik ere ba, gure babesa eskaini nahi genion e, parte giri, eta baita ere ba, e, Euskal Herriko ba, preso e, e, ieslari eta deportatu emakume e, zein e, gizonei. Eta, bueno, gero txaldean berriz etorriko gea kartzelara e, konzentrazio muko bat egitera eta eta geho, bueno, itzaldia dakau ere, hasi gure berri izango ez duen.